Ni iki gituma abanyamakuru binjira bakagera mu gikoni bakagera mu gikari bakamanuka bakazamuka baka ubwo icyo nabivugiraga biragenda bikataka abana ubu ngubu uri umuvugizi w'imana eh, ntabwo turi abavugizi b'imana none se wamuretse imana akorera akaba ari izavugana nawe satani irabakoresha bagasenya umuryango urwego batazi ibintu bikwiye gucika imana yacu ni urukundo kandi aho urukundo ruri ntabwo haba gusenya ariko kankubaza ikintu kimwe hmm. ubundi ashatse umugabo wa gatatu hmm. katuvuga ngo bibiriya ntibyemera icyo bibiri bivugaho arakizi mm. mwebwe ubundi biba bifataho iki nk'abakozi nk'abanyamakuru yesi reka nguhe ikaze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe udahwema kutwereka ko ukunda ibiganiro ah, reka tukubwiye ngo niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza uno munsi ushobora kuba utamerewe neza warayurira waraye uribwa ubabara ariko nawe ejo impundu zavuga eh, n'umubyeyi wacu hari bamwe bamumenyereye kuri no cano ariko hari n'abatamuzi reka dutangire ivuga mu mazina ye yombi kugira twese tuze kuza kubana muri kino kiganiro tuziranye neza turakwakiriye murakoze kunyakira hmm. ah, ndetse n'icyizere mwangiriye kugira ngo muntumire kuri cano yanyu hmm. amazina yanjye banyita murenzi nk'abandi hmm. umuvugabutumwa bwiza bwa yesu kirisito yego Ah, aravuga ati amazina yitwa joy murenzi harimo abamuzi n'abatamuzi ubwo utamuzi amumenyereho kujya n'uzajya unamubona jya umenya uwo ari we ntabwo ari ngombwa aho azajya ajya hose ngo yivuge hari igihe umuntu agenda akamenyekana ku buryo nyine umumenya ariko hari n'abashyashya bavuka uwo munsi niyo mpamvu biba byabaye ngombwa yuko umuntu yivuga uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo zimwe na zimwe ah, zubaka umuryango ndetse harimo abantu bashobora kubyumva nabi ariko ntabwo tugamije kuza kuvuga nabi cyangwa kuvuga ibibi wakoze ahubwo tugamije kubaka tugendeye ku bibi wakoze ndetse n'ibyiza wakoze tukabihuza hakavamo ikintu kimwe uyu munsi turaza kuza kuganira ku bimwe mu bintu byagiye bivugwa mu mbuga nkoranyambaga abantu ariko ntabwo tugamije kubavugaho tugamije kubaka ndetse no gusobanura neza ibyo bintu byagiye bivugwa nkawe nk'umukozi w'imana umenyerewe mu biganiro by'imiryango na mutima ku miryango ndetse n'abahungabanyijwe n'ibibazo bimwe biba mu miryango ariko uyu munsi ndagira ngo nkubaze ikibazo kimwe n'ubundi kigamije kibogamiye ku muryango ubona gute cyangwa wumva gute wumva wemerewe gute nk'iyo wumvishe nk'umukozi w'imana avugwa muri social media hari nk'ikintu yavuze abantu bakakizamukaho cyane nk'urugero twagiye tubona nka pasita claude cyangwa pasita mutesi hari inkuru zagiye zibavugwaho cyane mu by'ukuri ubibona mu yihe shusho nk'umuntu mukuru cyangwa ku miryango yabo ah, reka yenda mbere yuko icyo tubanze twiragize imana mu byo tugiye kuvuga hmm. kugira ngo imana ibane natwe yenda n'ijambo turi buvuge aha ngaha ari ijambo koko ah, risana imiryango cyangwa ah, rigira icyo rimarira umuryango hmm. eh, reka dusenge data mu izina ry'esu turagushimye turaguhimbaje kuri imana nziza turakwinjiza kugira ngo umanuke ubane natwe ijambo tugiye gusobanura cyangwa tugiye kuvuga riri ijambo riguturutseho kandi riba ari ijambo rimanuke rikagira imitima risana rikagira ibyo ryubaka ah, kandi umuntu wese uri buryumve riba ari ijambo riri bumuhumurize shimwa kirwa hejuru tegeka aganza ni mu izina ry'umwami wa yesu duseze twizeye amen ah, mbere y'uko njya mbere y'uko wenda mu ijambo ry'imana ah, icyo kibazo mbajije ah, reka ngihuze wenda n'umuryango ubundi umuryango ni iki nyine umuryango ni aho umugabo n'umugore babana bakunguka umuryango nyine bakabyara bakagira abuzukuru n'abuzukuruza bakagira abakomokaho mm. yenda si cyo kituzanye nyamukuru ariko ah, ibiganiro bikorwa kuri izi social media bisenya imiryango cyane mm. ntabwo bisenya umuntu ku giti cye ntabwo bisenya jyewe joyi ntago bisenya wowe eh, Eric nta nubwo bisenya mutesi nta nubwo bisenya korode gusa ahubwo bisenya imiryango yacu hmm. kuko ah, ntago mutesi ahagaze nka mutesi gusa ahagaze nka mutesi n'abana bamukomotsemo hmm. yewe n'umugabo babana cyangwa se simbizi ibyo sinabyinjiramo hmm. ariko umuryango ugira ntabwo ari umuntu umwe ah, yewe ari na korode ashobora kuba nawe afite abana mm. afite umugore cyangwa mm. afite n'abagore batanye birashoboka mm. ariko afite abamukomotseho buriya rero ibintu byose amakosa dukorera hano nkatwe agira ingaruka ku bana bacu ah, hari agira ingaruka gute ah, for example nawe eric imagine mama wawe umusanze ari muri social media abantu barimo bamutuka byakunezeza ntabwo byakunezeza mbere y'uko tujya muri ibyo ngibyo reka ngusomere ijambo ry'imana ahangaha mm. kugira ngo ari ryo mperaho mm. muri matayo umurongo wa karindwi mm. ah, matayo gatandatu umurongo wa karindwi umutwe w'ijambo uravuze ngo ntimukagaye abandi mwiretse hanyuma umurongo ahangaha wa kane uravuga ngo ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazazicirwa kuko urubanza muca ari rwo muzacirwa namwe urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe nicyo gituma ni iki mm, gituma ubona agatotsi kari mu jisho rya mwene so ariko ntiwite ku mugogo uri mu ijisho ryawe cyangwa wabasha ute kubwira mwene se uti henga ngo utokore agatotsi mu jisho ryawe kandi ufite umugogo uri mu jisho ryawe hano bishatse kuvuga iki ah, bivuze ngo ibyo tubiba nibyo dusarura uko ushobora kuba uvuga umutesi cyangwa ukavuga kora cyangwa nanjye ukamvuga niko nawe ejo bakuvuga ah, hari ibintu byinshi twavuga muri bayibu harimo ijambo ryahumuriza harimo ijambo ryakiza abarwayi harimo ijambo ryahumura impumyi harimo ijambo ryagutse ah, rero amakosa icyo nshatse kuvugira icyo nshaka kuvugira iki ni iki si uko Uh, aba bavuga ari uko batafite ibyo babavugaho mm. birahari mm. nawe Eric erike aba bagushatseho inkuru bayibona mm. nanjye bayishatse bayibona nta muntu w'umwere kuri iyi si sibyo ariko icyo ushaka kuvuga ndavugira umuryango imiryango yacu dukomokamo umutesi afite papa we afite mama we afite abana yabyaye afite basaza be afite bakuru be n'abarumuna be korode afite umugore afite ise na nyina yenda afite bakuru be na ba se wabo n'ibindi aho bose n'abamukomokaho ezekiyeri ni uko n'abandi ni uko mbega ndimo ndavuga urugero rw'abasitari mm. mama sharene ni uko afite abana be bamukomokaho afite abari afite nyine afite n'umuryango ndimo ndavuga ku muryango rero iyo ufashe umuntu ukamwandagaza yego bamwe baba biyandagaje mm. sibyo ariko nkatwe tuba dukwiriye kwirengagiza ibyo bakoze mm. atari uko ah, batabikoze sibyo kuko abenshi babikorera ku karubanda nk'urugero yenda tuvuge nka pasita korode mm. ko cyamugezeho ahanura ibinyoma mm. birasohora abantu koko baravuga mm. ariko ngemba ngira ngo abantu nibavuga bajye bagira urugero bageraho bagira urugero bageraho bamenye yuko uyu korode afite abana uyu korode ejo azaba afite abakazana uyu korode ejo azaba afite abakwe ni byiza gushaka byuzi no gushaka amafaranga rwose si byo twese nta muntu uba adakunda gukora amafaranga ariko mu gukora amafaranga yacu dushyiremo limite mu bintu by'imiryango mm. two kurengera korode mm. afite abana afite umugore afite abuzukuru afite abuzukuruza amakosa ye yose yakora uh, abanyamakuru nibo nshaka kwibwirira tujye tugera limiti umenye ngo uyu korode ejo yaba umwana we yazashaka uwe mm. kandi waramaze gusenyuka ukarenza urugero ari wowe wamusenye yego kuba yitayanze agakora nka biriya byonyine ubwewe yarirangije kuba yarirangije rero wabirekera nawe ngaho aho yabikoreye ntiwongere kubizamukiraho ukirengagiza inyungu wakabikuyemo ariko kubw’umuryango eh, nyarwanda tugashobora kubaka icyo kintu mm. sibyo cyane ko nta muntu waburwaho kontenti yayishatse mm. nawe umuntu yayishatse yayikubona umuntu wese sibyo afite icyo bamuvuga kandi abantu bakacyumva uh, byumvikane neza ntabwo ndimo kuvuga yenda ngo ndimo ndakingikiraho umuntu wese mm. sibyo ariko ndagira ngo uh, abanyamakuru n'abandi bose bankurikira n'abazankurikira uh, mm. ni byiza rwose kuko kuretinga kontenti ni byiza gushaka amafaranga ariko mu bintu byerekeye umuryango tujye tugira limiti tujye tugira aho tugarukira mm. kandi dushyiremo ubumuntu umenye ngo ejo uyu muntu ndimo gusenya ashobora kuba umukwe wanjye cyangwa uyu muntu urimo gusenya ashobora kuzaba wa mwana cyangwa umuntu urimo gusenya ashobora you know afite abana birasenya umwana woza umbaza kare ku kiganiro twakoze ku cy'umuryango ngo ni gituma abana bajya mu mihanda n'igituma abana banywa urumogi n'igituma abana babibirara n'ibi byabaho kumva papa wawe ubu hari abana badashobora kureba televiziyo badashobora kujya kuri yutube mm. kugira ngo batabonaho izina rya se yesi iyo ni ihungabana ry'umuryango mm. rero rwose bene data abakirisitu eh, bagenzi banjye abantu b'ibikomana cyangwa se muri n'abanyamakuru eh, gukora inkuru ni byiza gukora amafaranga ni byiza ariko reka mbabwire iyi si tuzayikora tuyibeho dukore amafaranga ariko tunayiveho mm. ni byiza kugira ngo dusige umurage mwiza mm. dusige eh, reka nkubwire uzi ikintu cya kimbabaza erike mm. ibi byanditswe ikintu usomeye umuntu wese arakizi si byo reka nawe ngusomere ikindi muri cumi na kabiri ahangaha kuri muri matayo nanone mm. ah, haravuze ngo ni uko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ariko mubagirira namwe mm. kuko aya ariyo mategeko n'ibyahanuwe hararuya ibyo wumva ko utagirirwa mm. wibingirira yego nakosheje rero ikimbabaza hari n'abantu bazana muri social media batabigizemo uruhare yenda tuvuge nk'umukozi w'imana korode azambabare kunyumva yenda amuvuga mu izina rwose ni umukozi w'imana njye muzi nk'umukozi w'imana nta kindi muziho ariko nanone nk'umuntu uharanira umuryango mwiza ni ukuri ah, ibyo yaba yarakoze byose cyangwa n'amakosa yose yaba yarakoze abantu dukwiriye kugira aho tugarukira tugaca inkoni izamba tukamenya yuko uyu muntu afite abana amukomokaho ejo azaba afite abakwe azaba afite abakazana icyo kintu mukizirikane kandi umenye ko uwo muryango uri musenye wawisangamo Mm. icyo ni kimwe mm. ah, icya kabiri wenda tujye nko kuri umukozi w'imana mutesi ah, ibyo bamuvugaho byose n'ibyo bamuvuzeho byose nta ruhare yabigizemo mm. ntabwo ariwe wizanye mu itangazamakuru yayibyizanyemo gute ntabwo yaryizanyemo njye ntabwo nkunda kubikurikira njye nabonye unyunganiraho uh, wumva nta bitari bizima nabonye hariya bavugaga ko agiye gushaka umugabo wa kangahe ibiki n'ibiki ntabwo ugenda abonye ari buze avuga ngo ngiye ngiye gushaka umugabo wa gatatu mm. hari aho biri bishobora kuba nkaho aho nibyo nibyo nge nahereyeho rero mm. ah, so icyo kintu rero nk'umuntu ah, ukunda umuryango cyangwa umuntu wumva yuko umuryango igihe cyose wasigasirwa mm. ah, numva abantu benshi bararengereye abanyamakuru bararengereye uti guti mutesi yaremwe n'imana imana akorera iramuzi mm. ishatse ko atayikora nonaha ngaha yafungura iriya munwa mm. imubonaho amakosa menshi ntiyatuma akora mm. turi kumvikana rero birabaje kureba umuntu w'umumama ufite abana ufite urugo ukamwambura ubusa kariya akagenda hari ikintu mutabona nk'abanyamakuru ntabwo mubona ingaruka zishobora kuba ku mwana wumvise batukanye hari ibintu byambabaje mm. uh, ntabwo ndimo nawe kumwambura ko ndimo ndasana umuryango ariko niyumva nawe imana izamugenderere uh, ni byiza kuvugisha ukuri mm. ariko hari ukuri kutavugwa mm. uh, hari umudamu numvise sinshaka no kuvuga izina ryenda uzarivuga wowe nk'umunyamakuru ko azi ko pasita mutesingwa nk'inzoga akanikinisha warabyumvise ibyo bintu uri umwana ku myaka yawe ibyo numvaga ari ibintu byo kuvugwa cyane n'umukozi w'imana kandi avuga mugenzi we ntabwo byari bikwiriye reka mbabwira ikintu kimwe mutazi bene data bakirisitu bagenzi banjye banyamakuru mukora inkuru ndakubabwira iki kintu uwo muryango usenya ejo wawisangamo mutesi afite abakobwa ashobora no kuba afite abahungu yewe riyane nawe ufite abakobwa ushobora kuba ufite abahungu ejo uzasanga abana bagiye kwiga bakubitanira iyo ngiyo hmm. usanga murababangamiye kubera ko muzi ibyo mwakoranye mfitanye inzigo ariko si inzigo y'iki yesi akorera niba afite amakosa afite uburyo yamuhanamo hmm. eri ni ukuri ko imana uri umunyamakuru nawe wenda hari amakuru waba waratangaje kuri iyi miryango hmm. ariko mu by'ukuri si byiza kugira ngo musenyure imiryango gutyo kuko ntabwo murimo usenya pasita mutesi urasenya umwana we urasenya umukwe urasenya umukazana we urasenya ibizamukomokaho kandi ibintu uvuze ntabwo bisigira biva kuri yutubu ntabwo bisigira biva hariya hantu niba usenya riyani urimo urasenya umuryango urasenya abana be urasenya umugabo urasenya umuryango we kandi umugabo we ntabwo yabigizemo uruhare umukobwa we ntiyabigizemo uruhare umuhungu we ntiyabigizemo uruhare uzatwumva twe turuboka umuryango hareruya nkaba nakugira inama ikintu wumva utakorerwa ugikorera undi hmm. ikindi nubwo social media ari nziza hari ibintu ushobora kugenda ugakemura hamwe na mugenzi wawe utabizanye hano ku rubuga mm. ibyo ntabwo bizagira ingaruka ku bana ariko abana bacu bagiye basigaye bafite trauma kubera ibyo dukorera ahangaha mm. dukwiriye guhinduka kandi tugahinduka rwose dukwiriye kuva mu bidatunganye iyo ni imiryango mumaze iminsi eh, ivugwaho ibintu bidatunganye cyangwa ivugwaho ibintu bitandukanye sinje kuvuga ngo wenda ntibabikoze buya ariko icyo nshaka kubabwira ni kimwe ese iyo murimo mutangaza izo nkuru ese iyo rimo murimo buvuga abo bantu mutekereza abana babyaye mutekereza abagabo bashatse cyane ko aribo bonyine bari muri icyo kibazo mutekereza ise na nyina wamutese utekereza ba se wawe utekereza abana bereye banti utekereza korode abana bereye se wabo abana bereye se abakazana bazaza bakaziwe cyangwa abakwe hari ibintu dukwiriye gutekereza birenze birenze viyuzi birenze guhahira kuri yutube birenze birenze birenze gushaka kumenywa nshobora gushaka kumenywa nkaza nkuririra kuri mutesi nkurira kuri korode nkurira ku wundi muntu iyo ni imiryango imwe nafashe reka mbaye nk'urugero eh, yenda navuze aba ariko kambaye nk'urugero reba nkawe korode wafashe amabuye wandikaho fani wandikaho gabi wandikaho Eliane ujya kujugunya mu mazi mu by'ukuri nubwo nimo kuvuga ngo nawe ntabwo ari byiza guta imiryango ariko nawe rwose mureke dukizwe muri abapasiteri muziki ijambo rivuga kandi ni ukuri kw'imana ndabakunda impamvu nahisemo kuba yenda nabagurira hano ni uko mwabikoreye ku karubanda mm. niyo mpamvu nahisemo kubagurira kandi ikindi ni uko bamwe ntabwo tuziranye nta na telefoni zanyu nzi byo ariko niba ufashe ukandikaho umubyeyi w'umuntu wa mwana uzaribona azatekereza iki ese wowe umwana wawe wabyaye ubona ujya guta abandi mu mazi azakora iki gusa abo bana baniga ku kigo kimwe bavuganara egisagitire reka nkubwire eric ibi bintu dukora ntabwo tuba twatekereje imiryango dukomokamo ntituba twatekereje ingaruka zizaba ku bana bacu dutuba twatekereje ukuntu tuba tubangije mu mitwe hareruya reka mbabwire bene data imana ni urukundo kuki ubona ikintu mwene so yagukorewe ubundi reka nkubwire bibiri ivuga iki ku muntu wakoshereje undi he eseri wari uzi ko ugiye gusengera umuntu nabi buryo uba umuhesheje umugisha ngo hmm. ariko nkubwiye umubabare ngo uwumushyizeho amakara yaka ku mutwe rero ni ukuvuga ngo uwasenga kuriya bibirikare nta kintu na kimwe byakora kuri uriya muntu mm. ariko hano turi ku kintu cyitwa gusana umuryango mm. njye ndimo ndahugura abanyamakuru ndahugura abakozi b'imana ndahugura abantu bose mwakoze ibyo bintu mm. iyo ufashe umuntu nkafani ukamujugunya mu mazi ugafata umuntu umugabo wega ukamujugunya mu mazi ukavuga ngo ubatayemo abana babo bazabona ayo mabuye barakuze bakabona umuntu wagiye gutashya noneho ukazisanga yenda umwana wawe umukobwa wenda agiye gushaka aha harya ubwo byavamo mureke turebe kure ya viyuzi mureke turebe kure ya femu kugira ngo tumenyekane ngewe ibi mbabwira sinkeneye kumenyekana oya ahubwo hari ibintu biremerera umutima ukabona abantu barasenya umuryango ku rwego batazi satani irabakoresha bagasenya umuryango ku rwego batazi ibintu bikwiye gucika ibintu bikwiye kurangira kuko niba unyatatse nkanjye ari jyewe ufite udukosa ukibagirwa ko inyuma yanjye hari abana inyuma yanjye hari abakazana inyuma yanjye hari abakwe inyuma yanjye hari abaramu n'abaramukazi ntabwo ari byo reka turebe kure y'ayo mafaranga turebe kure yo kumenyekana turebe kure ya viyuzi turebe kure y'ibyo byose urebe ikintu ugiye gusenya urebe ikintu ugiye gusenya kandi urebe ingaruka kizagira ku muryango nyarwanda niba ukunda igihugu niba ukunda abanyarwanda garukira aho wari ugeze imana yacu ni urukundo kandi aho urukundo ruri ntabwo haba gusenya ahubwo haba kubaka ariko ndibaza akenshi bano bantu impamvu bavugwa ni uko nabo ibyo baba batangaje cyangwa ah, ibiba abanyamakuru bakunda kuririraho babavuga cyangwa batangaza zimwe mu nkuru zibavugwaho nibo baba babyivugiye ah, ibyo ndemeranya nawe handuredi pasenti ndemeranya nawe ijana ku ijana eh. ariko icyo ndimo kuvuga mm. nk'umunyarwanda nk'intore mm. nk'umuntu ukunda igihugu mm. nk'umuntu ukunda sosiyete nyarwanda ntago wakifuje gutangaza ibintu birenze none ko n'ubundi baba babivuze reba nk'urugero nk'ubuhanuzi bwa pasita claude Yes aho niho nagarukiye nyine n'ubundi ntabwo byabaye ngombwa yuko abantu babivuga ah, bandi yarabyivugiye mm. abantu kuko baravuga baravuga hari n'abatutsi hari n'abakozi bike mm. icyo nimo kuvuga hari ukuntu ushobora gutangaza yenda uti umukozi w'imana claude atangaje ibinyoma ibintu nk'ibyo ariko mm. hari aho ugera ukabona hajemo n'ibitutsi ukabona umuntu we yavanyemo yashyizemo amarangamutima cyangwa yashyizemo urwango afite wa muntu noneho ugasanga arashaka kwinjira ageze mu gikari avuye ku marembo ageze mu gikari nicyo nimo kuvuga si mm. sibyo simvuze ngo ntimukavuge kuko burya niyo ugaragaje ikintu umuntu ayisubiraho si sibyo mm. ariko uko tubigaragaza turarenza ariko nanjye kankubaza none nko kuri mutesi mm. niki bamuvugaho yizanye ate muri social media ntabwo ngiye nakurikirana ibya ziriya mpeta mutesi ntabwo ari nta yandi makuru n'ubundi dushaka kumuvugaho ariko avugaho kuba agiye gushaka umugabo wa gatatu ariko kankubaza ikintu kimwe hmm. ubundi ashatse umugabo wa gatatu hmm. katuvuga ngo bibiriya ntibyemera icyo bibiri bivugaho arakizi hmm. mwebwe ubundi biba bifataho iki nk'abakozi nk'abanyamakuru kankubaze ubu ngubu uri umuvugizi w'imana eh, ntabwo turi abavugizi b'imana none se wamuretse imana akorera akaba ari izavugana nawe kandi n'ubundi ibyo ibyo by'impeta ya gatatu ari we ubyivuye hmm, yaravuze ngo yaravuze ngo nakuyemo impeta y'ikinyoma mhm. ntawe uzi igihe yayikuriyemo ushobora gusanga ari iya mbere se ushobora gusanga ari na bwa mbere akiri umukobwa yesi yesi ahubwo avuga ngo hmm. hari ukuntu abantu binjira nakubwiye ngo umuntu araza akagera ku irembo agashaka kujya no mu gikari hmm. ibyo kuba yarabivuze narabyumvise ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe icyo bibiri ivuga gushaka arakizi si byo Ni iki gituma abanyamakuru binjira bakagera mu gikoni bakagera mu gikari bakamanuka bakazamuka ubwo icyo nabivukiraga biragenda bikataka abana wabyumva icyo ndimo kuvuga ese abanyamakuru ntibagomba kubyihoreraho nashaka biramuriye ubundi kankubaza mutese n'umwana w'abanyamakuru ni umukobwa wabo ni nyirasenge ni iki ni umuntu usanzwe ariko w'umusitari yesi w'umusitari ariko rimemba mm. niba ari n'umusitari afite famire afite mm. abana afite umugabo niba atanamufite yaramwigeze afite afite afite abamukomokaho afite nyina afite se afite basaza be icyo ni ikintu abantu bakagombye kureba ntabwo turimo kuvuga ngo ibyo yaba yarakoze ni ukuri cyangwa se njye ntabwo ari byo ndiho njye ndi ku muryango usenyuka ndi ku bana barwara turoma mm. bakajya kwiyahuza yenda bakanga yesi ariko iyi ni egizampo imwe tuvuze turimo turibaza aba bakozi b'imana none nanjye ndimo ndagaruka ku ruhare eh, rwo kuvuga ngo ni itangazamakuru turimo turibaza abo bakozi b'imana bo bagaruka noneho bakavuga eh, nka pasita mutesi azi ko abantu basanzwe bamuvuga azi ko asanzwe avuga akantu gatoya bakakuririraho we kubera iki aje kugaragaza iyo mpeta y'ikinyoma we pasita claude kubera iki aje kuhanurira hahandi kuri social media Ah, ibyo ngibyo ntawe uzi ko atazirimo sibyo sinshaka no kubyinjiramo mm. ahubwo ngewe icyo ndimo ahangaha ndimo kubwira mm. iyo abantu bajya kwinjira bakinjira bakavuga izo mpeta z'inyuma n'ibindi mm. ndabizi ko benshi ari viyuzi sibyo ariko nashaka kubwira ikintu kimwe vuga kuri ayo mateka ikinyuma wikwinjira ngo winjire uzane n'abagaragaza indi mico n'ibindi tutazi ngo bize aho ngaho icyo nakubwiye ni kimwe imana yacu ntireba mu mutima ntubizi imana yacu nibona aho utabona wowe ni iki cyatumye abantu barigize abacamanza b'imana eh, ntabwo ari abacamanza b'imana ahubwo baba bari kubivuga uko babyumva ariko kankubwire mm. nakubwiye ko kubivuga ari uguhaha mm. sibyo mm. pe ibyo ndumva nibyo ari byose wumva iryo zina mugari rya mugabo rafayina ariko mbere y'uko dukora kugira ngo turonke n'ayo mafaranga kuko umuntu ari umusitari ntidutekereze n'abana dutekereza umuryango ariko niwo uba wabashyize mu magi ariko reka nkubwire ikintu kimwe buriya waba ushatse kuvuga ngo n'umuntu nakora icyaha ngo afite abana ngo leta ngo ntikamufunge ariko ngo usanze ubu ndi mu rugo iwanjye ariko ngiye kwiturikizaho igisasu ufite uko ubijyana iwaza ukakinkuraho wakinturikirizaho kuko ukinturikirizaho cyandangiza ariko ubaye nkunda wakinkuraho mm. ibyo rero nibyo ni simvuga ngo ntabwo bafite amakosa mm. unyumve neza mm. amakosa nabo bankurikira barafite ibyo ndimo mvuga nabo bazabyumve bareke kuzajya bakora ibintu nk'ibyo niba ukoze ikintu wikizana muri social media kuko barahahera bakuvuga urumva reka ngubwire ikintu kimwe hari igihe tujya nk'ubu ngubu urambajije mm. umuntu azaheraho akantu kamwe kazamura mm. kandi atari ko navuze mm. si byo rero ntabwo ibyo bintu uvuga ngo impeta y'ikinyoma n'ibindi ntabwo uzi ntako bakasemo ntabwo uzi ikiganiro uko cyari kimeze mu by'ukuri eh, hari ibintu byinshi nk'abakozi b'imana bagendera eh, nka pasita Selene impamvu yavuzwe yaravuze ngo ngo imana ntabwo ikunda ngo abakene n'abatindi ngo n'abantu wenda bagaragara nabi kandi mu by'ukuri mu minsi yari iciyeho yari yajyanye n'itangazamakuru arimo arerekana iwabo za kibuye abantu babonye ari ahantu habi ahantu hatatuwe baravuga ati wowe ko imana yaje kukwemera nk'ibyo ngibyo reka mbura ikintu kimwe nkariya mm. bya pasita serene kuko mm. yari yarengereye mm. yewe n'ibya korode ndabyemera yari yarengereye ngibyo ntakwemera n'ibya mutesi kandi ibyo byari bibi kuko bamugejeje ahantu habi bavuga n'ibintu birenze kwemera mm, ariko ni wowe mbarutse yesi niwe mbarutse ariko urumva nka serene nawe yasabye imbabazi yemeye ko yakosheje mm. biriya rero ntabwo bigira ingaruka ku bantu mm. kuko n'abana babona ko nyina yakosheje yarengereye biriya byatangajwe nta kibazo umwana wa pasita claude we yavuga ko byagenze ute uwa pasita claude nawe yavuga ko nyine <laughs> yesi ariko <laughs> icyo mbamba ndi kuvuga ah, ni ukugira gusa eh, itangazamakuru tujye dutangaza ko two kurengera muri aba bose uwarengerewe nawe uramuzi mm. kandi yarahohotewe mm. kuko yarengerewe arinjirirwa agera ahantu ibintu bitakagombye guhumeka ariko turibaza kuri ubwo bushuti mm. turibaza kuri ubwo bushuti ku buryo umuntu agera aho akuvamo kuko bimeze kose ntabwo yavuga ngo umuntu ngo anywe inzoga ngo ari nta bushuti mufitanye ngo ibyo bintu aba abizi reka nkubwire koro nkubwire na kweri <laughs> sorry sorry ah, reka nkubwize ukuri hari ikintu kitavugwa hmm. wowe wajya kwikinisha ukajya mu ruhame se wajya mu cyumba ugakinga ariko hari abo muba musangira ah, ah, n'inzoga ah, nyine ubwo wabivuze ndabasha kuba warasangira i don't know hmm. ariko icyo ushaka kuvuga ni kimwe hari ibintu hari ibintu bitavugwa hmm. icyo ni icyaha utasangira n'inshuti icyo ni icyaha utabwira umuntu nta na kamera ari mu cyumba ngo umuntu abe yarayibonye ntawe uzi izo nkuru aho zaturutse ntabwo turibaza uwawe uvuze ngo ari iki eh, we yabibonye gute nyine nakubwiye ngo ibyo bintu ntibivugwa ageze nanabisubiramo igihuha eh, eh, nta nubwo navuga ko atari igihuha cyangwa ari ukuri gusa bibaye n'ukuri ugeze sinabivuga mm. nk'umuntu ukunda umuryango nk'umuntu utekereza umwana uzumva icyo kintu mm. nyine yakoze mm. ntabwo ari byo n'umuntu wabikoze rwose imana ikubabarire rwose pe kuvugisha ukuri nibyo niba ari n'ukuri kwawe nibyo ariko nk'umuntu ukunda umuryango nk'umukozi w'imana wasizwe ntabwo ugiye ibyo bintu byanca mu kanwa mm. kandi mbere y'uko mvuga ikintu ntekereza um, abana bakomoka kuri wa muntu sibyo mm. rero uh, undi muntu yenda wakunzwe kuvugwa cyane reka nkubwire iri urugo ushobora kurwubaka mm. rugakunda cyangwa rukakunanira wakurikiza bibiliya ukaguma uko wari uri ntushaka undi mugabo ugakomeza muri ubwo buzima ukibera ukarera abana bawe mm. uwo binaniye nawe agashaka afite uko azahura n'imana ye mm. sibyo ubundi ntabwo turi hano kujyaginga abantu mm. ibyo wakora ibyo utakora jye ntibindeba sibyo icyo nzi nuko nzi icyo bayibi bivuga ubaye uri nanone kandi utanye n'umugabo ntabwo nakwambura ubupasiteri uyu gute nta muntu ujya ubwambu nta muntu wabukwambura gute se namaze kubuhabwa namaze gusengerwa n'urugero urugero ngize ibyago ndatanya ntese nabyikuraho se wakamburwa inshingano ariko inshingano se gute ziki bakakwambura gushumba itorero wari ushumba uzinyamburira iki se nakoze iki itorero ndarishoboye hmm. kandi warimpaye nujuje ibintu byose none se wagize ngo kuyobora uyobora neza kubera ko ari ufite umugabo mu buriri hmm. cyangwa ufite umugabo mu rugo rwawe kuko ntabwo wabwira abantu ngo kuko umushumba aba agomba gushumba ku mpande zose ashobora gushumba ingo none se kankubaza ikintu kimwe mm. mu itorero mm. nta bapfakazi babamo nta badivorisi babamo nta babyariye mu rugo babamo nyine buretse mu nkubazi nta babyariye mu rugo ntibakagombye kubamo kubera iki se bagasohoka mu itorero bakagombye kuba ibyo bitarabaye kuko mu itorero hagomba kuba mm. abejejwe barakubeshya mu itorero harimo abantu bose sibyo niho baza no gukirira Mm. ariko uza gukirarira ntabwo uza kwa muganga hajya haza gusa indembe gusa abarwayi gake bakuza mm. rero ntabwo ari uko bimeze abantu bose hari umuntu uzahumuriza abantu ntabwo nzaguhumuriza nkubwire uko ugomba kwifata yenda utari mu rugo rwawe kandi ngewe ndi mu rwanjye hari umuntu uzaba afite cya gikomere uzi uko agomba kwifata wabinyuzemo uzaza kuguhumuriza si mm. sibyo rero muri iyi sosiyete tubamo ntabwo abantu bose bose uko imana yaturemye tuzazubaka ngo zikomere hari abo zizananira hari abo zizakomera ariko abo zinaniye ntabwo tugomba kubavuma tugomba kubagira ibivume kandi abantu bose ntabwo bihangana kimwe nshobora kuba nzi icyo bibiri bivugaho ngewe natana nkaguma uko nguko kugeza igihe umugabo wenda azapfira cyangwa azashake nkabona gukora nk'uko bayibi bivuga ariko binananiye hari imana ibishinzwe ntabwo ngewe nshinzwe kuza kugira ngo nambare abantu ubusa mpungabanye imiryango yabo yagusanira urugo ah, n'abo bana bahungabanye imana yakongera ikabagarura ku rufatiro bakongera bakubakika kuko byose birashoboka amakosa akorwa muri iyi si azahoraho tuzabana nayo ariko uko twitwaramo nicyo kibazo mm. yesi kuko nk'urugero kankoye nk'urugero katube nka mama mm. njyewe mubona nk'umugore w'icyitegererezo kubera iki w'intwari afite abana batanu arera nta mugabo afite mu rugo ariko kuki barenga bakamwataka aho naho wakwibaza hmm. ni ukuvuga ngo ahubwo dufite ikintu ah, ariko ubu iyi si cyangwa iki gihugu hazabamo abantu gusa umugabo n'umugore cyangwa reka reka nkubwire nawe munyamakuru we ushobora kuba urimo uvuga ushobora kuba ufite umugore nonaha cyangwa ufite umugabo nonaha hmm. ashobora kunanira kandi wikunaniye waravuze abandi bajya kwihisha hmm. wumvise icyo bibiri bivugaho hmm. uko ibyo ushaka ko abantu ibyo mushaka abantu babagira byose mubare ko mubagirira namwe kuko ariyo mategeko n'ibyahano hmm. mureke dukore nk'uko birivuga mbere y'uko tujya kuvuga abandi tubanze twisuzuma mbere y'uko ujya gusenya urugo mugenzi wawe ubanze urebe ingaruka biri biteze mbere y'uko ujya kubaza ikibazo ushaka viyuzi umenye ko hari ahantu ushobora kubateza ikibazo ariko akenshi usanga ari abanyamakuru atari nabo babivuga rega ibyo uvuga rwose ndakumva mm. ariko mujye mugereza mwirengagize mm. mugire utuntu tumwe mwirengagize akenshi nuko usanga hari abantu baje kubivuga atari abanyamakuru kandi reka nkubwire rega rike mm. muzabona abapasiteri b'abadivorose benshi muzabona bishopu b'abadivorose benshi hari n'abazashaka ahubwo se nko muri kenya hari umu <laughs> ari byo muba mutazi bariya muhora nuko babibabizaniye muri kenya hari umugabo wari ufite abagore babiri w'umu adivantisite abagore babiri kandi babana bose yarubakiye urugo kandi ari umu erida mu rusengero hariya kimisa hano hano urusengero rwasenyutse hano kacyiru harimo umugabo w'umunyamurenge ufite abagore aba babiri muri resitoresheni muzanyumva muzantera amabuye yari ahari twari duturanye kacyiru kandi yari akirijwe n'abagore bakorera mu rusengero <laughs> yesi muzanyumva kandi murizi mm. rero ibintu biri kuri iyi ni amayobera ni amayobera ni eh, ukuri se tubifate oya no no no no ntabwo wabitagatifuza mm. icyo nkubwira ndimo ndavuga ngo hanze hahuza ibintu nk'ibyo mm. ariko n'ubundi nubwo wabivuga ndashaka kubwira ngo ntacyo wenda kubihinduraho ntacyo byaba usibye ko urimo usenya abana urimo urabahungabanya Um- uruhande rumwe cyangwa urundi reba nk'urugero niba hari igihe bigeze kujya bavuga amashanyarazi pe bavuga ibintu bibi cyane muri social media ndibaza ko abana be bahungabanye ko yari afite abana bamaze gukura bamaze kumenya kujya muri social media bamaze gusoma bamaze kugira gute so rero icyo ndimo kubivugira ibingibi si uko hatarimo amakosa amakosa arimo ba nyirayo batayakosora imana izatuma bayakosora kuko ni imana niyo sebuja sibyo nishaka kubavana ku murimo izabakuraho iyo imana yavuze ngo ya ni woya iyo imana yakinze nta muntu wakingura kandi wakinguye ntawakinga mm. ni ukuvuga iki rero turekere kwigira abavoka b'imana uwakosheje yego yaba yakosheje binagaragara yenda ariko ese buriya imana mugiye mugasanga yamubabariye kuko ari imana y'imbabazi mm. utazi aho yihaniye zishobora kumuhoborera da kandi ikamuha inshingano birashoboka ntabwo ndimo kuvuga ngo abantu bahabwa inshingano wenda babona batazujuje oya si ibyo ndimo kuvuga ntabwo aribyo byanzanye njye naje kuvugira umuryango uhungabana hejuru y'ibyo twebwe tuba twavuze cyangwa tuba twatangaje bityo rero nkagira ngo uh, niba hari ikindi kibazo wambaza ukimbaze dusoza njyewe numva umwanzuro ahubwo ari uko abo bakozi b'imana bagerageza kuba kiriya ibintu bakora bikajya ku murongo bakareka kubavuga kuko niba wihandahaje ukajya hariya utanga wenda nk'ubuhanuzi nawe nk'umukozi w'imana ukaza kuvuga undi nawe niba kuvuga ndumva e, abari muri iyo muri iyo abari muri ibyo hmm. uzaza akihandagaza akajya kuvuga bakamuvuga uwo ntabwo ndi kumwe nawe hmm. ariko nawe ndagira ngo umubwire itangazo hmm. ibyo yumva ko atagirirwa ntakabigirira undi si byo niba uwo muntu akosheje wamwegereye batari mu ruhame ukagenda ukamubwira uti nyaboneka ko bibiri ivuga gutya na gutya mm. ko ubizi ko twembi turi abakozi b'imana waretse uh, bikagenda ukamugira inama mm. ibyo bintu byashoboka bene data tudatanye hanze mm. sinzi ko urimo kubyumva icyo ndimo kwivugira si uko nkunda bano bantu cyane ahubwo ndimo ndabona ingaruka ziba ku bana ariko abantu batarimo kureba abanyamakuru batareba abapasitazi batareba mm. abana twazanye muri iyi si barimo barononeka hejuru y'ibyo twirirwa tuvuga mm. so rero igihe kirageze kugira ngo mwene data umurikira nubona mwene so yakosheje mm. mwegere umubwire niba wabuze icyo uvuga hari ijambo ry'imana hano riragutse hano hera mu itangira ugere mu byahishuwe uzabona ibyo uvuga kuva ku mawa mbere kugera mu mwaka utashye ni imyaka yose turi imbere iyi gitabo wakivuga ntukirangize ariko njye ibyanjye byari guhugura bene data gukura abakozi b'imana bagenzi banjye guhugura inshuti zanjye ndabakunda nta kindi kintu gitumye yenda mvuga ibi bintu ariko ni umutwaro ngirira umuryango ukuntu usenywa n'abakawubatse akaba ari bawusenya kuko abana bacu barababaye abana bacu buzuye intimba abana bacu buzuye agahinda ushobora kuba utabibona utazi Eh, utazi sinzi ukuntu nabyita uko urimo kwangiza umuryango binyuze muri iri tangazamakuru ariko imiryango irababaye mm. ababyeyi bacu barababaye abana bacu barababaye abagabo bacu barababaye abagore bacu barababaye eh, bishobora kuba ari ngewe uba waje muri iri tangazamakuru bigatuma ntera icyo kibazo ariko natwe twisubireho mu byo tuvuga mu byo dutangaza ari abanyamakuru ari abapasitazi mureke duhinduke duhindukire rwose kugira ngo imiryango yacu irusheho kubikika murakoze sharomu sharomu amahoro y'imana nabane namwe kandi uwo naba nakomerekeje ambabarire twese ni ukugira ngo twubakane kandi twubakike sharomu